अच्छा। मुझे बुखार हुआ मैं अपने पापा के साथ हॉस्पिटल गई और मैं डॉक्टर्स को देख के हैरान रह गई उन्होंने इतने इतने ज्यादा कपड़े पहने हुए थे हम्म। मैंने सारे पाँच हजार से पूछा डॉक्टर अंकल क्या सर्दी ज्यादा लग रही है तो उनका जवाब ये था अरे बाबा क्या पता नहीं है कोरोना वायरस फैला हुआ है हमने अपनी हिफाजत के लिए ये सब कुछ पहना हुआ है अरे बाबा दूर हट के बात करो दूर हट के हाँ, क्या बात है आपने सुना अब मम्मा ने टिश्यूज के डब्बे के डब्बे रख दिए और कहा एक बार यूज करके डस्टबिन में फेंक दो नहीं इश्यूज रहे हाँ। इस वायरस से सब घबराए हुए हैं हम्म। लेकिन हमें सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए हम्म। हमें डरना और घबराना नहीं चाहिए और मास्क जरूर पहनना चाहिए हाँ जी हम्म। मास्क पहनना चाहिए और हाथ धोते रहना like this. Oh, oh <laughs> social distancing. <laughs> देखें खातिन आजाद आपने देखा एक छोटी मासूम फरिश्ता है वो भी आपको बता रही है कि आप मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए आपको ठीक है ना वेरी नाइस वेरी नाइस अच्छा आपने कोई कोई गाना वाना भी गाया कभी जी हाँ अब गाते हैं तो। गाते पाकिस्तान मतलब हाँ कोई पाकिस्तान का है किसी के मतलब वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन दिल की हिम्मत वतन अपना जज्बा वतन मन की सच्ची लगन सीधा रास्ता वतन खाइए ये कसम खाइए बाखुदा सूले दुश्मन सभी ये वतन है सदा हारते जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद अरे वाह कश्मीर